Maqaan kiyya Adaamaan jedhama. Kan inni hojjedhu godina Baalee Aanaa Gaasaraa ganda Baaluu Aminyaa keessa hojjeta misooma ta'e hojjedha. Akkuma argaatiin hin jirtan qonnaan bultoonni zoonii Adarshoo garee barruu qulee ollaa isaaniitiin bahuudhaan akkuma argaa jirtan kana harkaan aramutti jiru. Kanaafuu amma qonnaan bultoota kana bira deemneetiin qabboo isaanii gaafannaa. Shama akam jirtu? Akam naga. Nagaa naga akam. Fayyaa jirtu? Jirtu. Naga. Naga. Akam. Akkam? Hollaadhaan kaaramtan argeeti muuxannoo keessan kana nuuf haa qooddaniif gara keessan gore. Maal dan qabaa sitti himuu dandeenya hojii kun hollaadhaan dalagaa jirra muuxannoo qabnurraa sitti himuu dandeenya. Galatooma ayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa fi garee keessan nutti himaa. Maqaan kee Abdurrahman Yusuf jedhama. Daata ganda baaloo aminya. Abdurrahman Abdurrahmaan amma akka gareedhaan aramaatiin hin jirtan arginee jirra. Mee araman midan ini geessisu maa Yarsa mafan oomisha xiqqeessa sadaffaa maxxantuu ta'ee dhibee itti fida midhaanitti harkaan aramuun bu'aa qaba. Akkuma isin nu ibsitan harkaan aramuun baay'ee bu'aa qaba inni isa keessaa tokko keemikaala yoo ka fayyadamnu taate tokko baasii biraatiif nu saaxilu lammata immoo yeroo keemikaala san fayyadamu uffata afaanii fi maalitti yoo kan godhanne taate fayyaa keenya irrattis dhiibbaa qabaa. Eh, naannoo irrattis dhiibbaa qaba. Kun immoo yoo harkaan akkanatti kateenneetiin hin aramnu taate hidda isaatiin lafa keessa buqqisuu dandeenya. Hidda isaatiin lafa keessa buqqisnee eh, dhabamsiisuu dandeenya. Keemikaala immoo yeroo tokko tokko yeroo isa itti biifnu irras dabruu dandeenya. Akkiin immoo achi keessatti deddeebi'eetiin hin babal'atus ta'a. Kanaaf harkaan aramuun hunda caalaa baay'ee filatamaa fi eh, ka saayinsiinis baay'ee deeggaramuudha. Dhalataani keemikaalli dhiibbaa naannoo keenya irratti dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf isa keessa yoo ka fudhannu taate daraaraadhaan isa itti afuufameetiin daraaraan bahu sun jira miti. Isa san kinniis ni nyaata, kinniisas sawwa san hin dhabuu dandeenya, sawwa san hin damma dhabuu dandeenya. Kana keessatti gama biraatiin ammoo hafuurri isa keessa waan jedhu qilleensa keenya faaluu danda'a. Qilleensi yoo kafaalamu taate immoo naannoo keenya irratti daa'imman dhalatan irratti dhiibbaa geessuu danda'u. Kanaaf qonnaan bulaan keenya kana qajeelatti beekee keemikaalaan fayyadamuu caala harkaan aramuu kanatti yoo fayyadameetiin hin jedhe bu'a qabeessa ta'uu danda'u jechuudha. Garuu keemikaalli kun nama fayyada lafa gurgurdaafatti lafa hagana ga'u kana akkamitti harkaan aramnee keessaa bahuu dandeenya. Abdurrahman wanni ati jette akkasitti aramanii keessaan bahuulleen dhugaadha. Garuu fayyaa kennatu caala. Fayyaa kenna keemikaalli fayyaa kenna miidhaa naannoo kenna miidhaa qilleensa naannoo kennaa faalaa sanirra isin amma akka amma aramaatiin hin jirtanitti nama shani. namni ammoo kan haramaatiin hin jiru. Nama shan iyyuu hagan aramuu dandeettan gaafa namni dabalu gaafa garee irraa namni itti baay'ataatiin hin deemu hektaara lamaa miti hektaara lamaa olillee aramuu danda'a namni. Guyyaa tokkotti sanii olillee aramuu danda'a. Fayyaa keenya immoo achi keessatti eeggachuu dandeenya. Kinniisa keenya horsiisuu dandeenya. Qilleensa naannoo keenya kabajachuu dandeenya. Faalama garaagaraa irraa daa'imman teenya dhalattu irratti dhiibbaa keenya hin geenne harkayyuu aramne baay'ee gaariidha. Akkasuma immoo wayituma haramnuyyuu iddaan buqqifna naannoo kana iddaan buqqifnetti fuuldurattis akkin wal hin horre taasisa. Keemikaala amma yeroo garigarii bira dabru hin jira. San keessatti miidhaa nuti geessuu danda'a waan taateef isa kanarratti asoo muuxannoo amma asteetti isin nama shaniin haramaatiin hin jirtan kana gara gareetti bal'ifneetiin hin jenne jijjiirama fiduu dandeenya. sirrii jette asiin dura nu baannee sirrii jette. Sababa keemikaala fayyadamaa turreen kinniisuu dhabamee jira. Kanatti na hubachuu keetiif e, keessaniif galatooma. E, kana yoo akkanatti baaneetiin hin kaaramnu taate fayyaa keennas Eh, qulqullina naannoo keenyas qilleensa keenyas eeggachuu dandeenya. Fuulduratti dhaloota eh, qajeelatti badhaadhaa ta'ee fi dhaloota fayyaadhaan eh, baay'ee badhaadhaa ta'e uumuu dandeenya. Fuulduratti yoo akkanatti kabannoo jennu taate nu ammoo dadhabbii tokko malee dadhabbii tokko malee maasaa keenya qulqulleessuu akka dandeenyus isinuyyuu na hubattanii jirtu. Kan ammoo gara qonnaan bulaa biraattis babal'isuudhaaf gara qonnaan bulaa birattis deemee deemeetiniin gorsa kana isinis ammoo akkasumatti qonnaan bulaa naannoo keessanis waan kanarratti gorsuu qabdan. Kanarratti gorsuu qabdanii tokko maatii keessan lammata ollaa keessan akka itan hubatte kan akka isin hubattan kanatti guutuun isaanii hubachuu qabu. Kana yoo hubannu taate fayyaa keenya qajalatti eeggachuu dandeenya. Fayyaa keenya ammoo yoo eeggannu taate maatii fayya qabeessa uumuu dandeenya fuuldura keenyatti. Duraa ollaan eegallee jirra. Tota arama kana dabaftani beeytu isin. Toko fan arama bala babal Tokofan Ma fan arama bala Lammaffaan aramaa baala Kenya, sinara sinaara, ingirdaada, marga saree. Sadafan arama gosa maxxanneeti. Akkuma arama jette aramaan gosa sadiitu jira. Isaan keessaa aramaa baala babal'aa warri jennuun Kaka hada eh, kaka kan abu dabo fa abu dabo daabboo jedhama naannoo kanatti, kan akka xijjaa aramaadhaan babal'aan sun kaaka banjiifaa kanniin aramaa gosa babal'aa jennaani. Aramaa gosa qaqallaa warri jennuun kaaka marga saree, kaaka sinaaraa, kaaka ingirdaadaa, margoota tokko tokko kaaka sandaaboo faanti kunniin aramoota marga baala qaqallaa jedhamu. Isaan sunniin gosa keemikaalaatii fi wannoodhaan illee fayyadaman harkaan buqqisuudhaan baay'ee filatamoodha. Inni biraa immoo aramaa gosa maxxannee ka jennuun ka itti maraman akka gaaleetti fa'aa kan itti maraman jiru, ka akka inshikitaa fa'aa. Inshikita wayita haamanis harka namas akkas muruu muruu danda'u sunniin aramaa gosa maxxannee jedhamu. Aramaadhaan kunniin garuu keemikaala caalaa wanni isaan ittiin to'atamuu danda'an harkaan aramuudhaan baay'ee. Harkaan yoo kaaramnu taate aramaa kana tokko sanyiin isaas akka baay'anne ta'a. Kanaaf harkaan yoo kaaramnu taate urruu keenya keessa balleessuu dandeenya Gosoota aramaas wantoota tokko tokkos akka ogeessaati kan isin ittiin ibsitan. galatoomaa isiniin jedha. Garuu aramaa kana marsaa meeqa aramtu isin? Haala qilleensaatii fi haala roobaa irratti hundaa'e. Kunis marsaa haga lamaa sadi aramuu dandeenyayyu. Yeroo roobni baay'ate haga lamaa sadi aramuu dandeenyayyu. San caalaa aramuu dandeenyayyu. Marsaa jalqabaa midhaan eega facaafne haga kudha saddee guyyaa kudha saddeetiif guyyaa digdama aramuu dandeenya. Fa'a lammaffaa haga ji'a tokkoo fi bultii shanii fi bultii kudhanii aramuu dandeenya. Gaarii natti himtaniirtu. kunis arama marsa sadi aramumuu inis qajeelabbeeytu innis buli buda sadeti aga digdama ti arama mu kaba inis oso yuria kenna gubbarra yokan dagle isan facaasin dura aso midhaan kenna dalatin senin marsa tokofa ni aramna marsa lama famo e, ji'a tokofi buli shani aga ji'a tokofi buli bulii kudhanii gidduutti ammasis itti aramna marsaa sadaffaa immoo yeroo inni kan hammaatu ta'e yoo aramaan oorruu kenna keessatti ammaama sakattaanee yoo inni kachi keessatti mul'atu taate isa sadaffaa sanis itti deebinee aramuu barbaachisa jechuudha. Aramaan ammoo wanni inni barbaachisuuf parsantii guddaadhaan oomisha keenya gabbuusuu danda'a. Aramaa to'achuun baay'ee gaariidha. Isa kana keessatti aramaa keenya yoo kan to'anne taate oomisha keenya parsantii guddaadhaan haga parsantii torbaatamii shanitti gabbuusuu danda'a sababa qulqulleessuu dhabuutiin. Kanaaf qonnaan bulaan keenya immoo kana qajeelatti hin hubannee qajeelatti hubachuu qabu. Inni kuni yoo aramaa keenya amma amma daballeetiin hin kaaramnu taate oomishni keenya parsantiin isaa baay'ee ol ka'uu danda'a. Kanaaf jajjabeenni qonnaan bulaa keenya oorruu isaa amma amma sakatta'uun amma amma aramuun bu'a qabeessa akka inni ta'u taasisa oomisha isarratti jechuudha. Aramaa akkamii aramaa jirtu nutti argisiisuu dandeettaa? Eemaa rakkoo qaba kootu si agarsiisa. Kuwan maatii argaa jirtu kun amma eega faca'e bultii diidama kun aramaa babal'aa kana keessaa fuudhaa jirra. Baatanii nama shaniin aramuu jirtu maayini inni bu'aan isaa akkanatti bayaniitiin hin aramuun kun. Sheeka nu isii himaa sheeka dhiisaa tokkoffaa wanni ollaadhaan baanee aramneef sa'atii akka nuu qusatamuuf. Wanni biroo wanni akkanatti inni gooneef maasaa bal'aa waan ta'eef maasaa bal'aa daddafnee akka findhuuf akkanatti baanee aramne. lammaffaa ammoo dubartoonni wakkaatti gurmooytee aramte maatii waan nu qarqaaruuf wanni akkana tanni gooneef maasaan kun bultii akka faca'ee bultii digdama waan ta'eef aramaan isaa waan ittiin baay'atiniif akka geessinee biraa deemnu barbaanne sun ittiin baay'atin. Harree hundi keessanuyyuu ka asteetti dhufeetiin hin gaafee ani isin gaafadheetis deebinaa kennitanii jirtu. Amma immoo qonnaan bulaa biraa gargaaruudhaaf waan ta'eef nagaan nuu tura. Galatooma. Nagaan nuu tura. Qonnaan bulaan keenya qabxiileen ijoon yeroo aramaa to'atu inni dagachuun qabne tokko miidhaan aramaan maasii keenya irratti yookaan midhaan keenya irratti qabu parsantii torbaatamii shan oomisha keenya dhabamsiisuu danda'a. Lammata immoo keemikaalaa yoo ka fayyadamnu taate keemikaalaan fayyadamuu caalaa yoo ka harkaan buqqifnu taate buqqifnee balleessuu dandeenya isa isa yoo ka balleessinu taate. faalama eh, qilleensaa eh, rakkoo fayyaa jiru san guutuu isaan bisuu dandeenya. Qabxiin ijoon kenna lammaffaan eh, marsaa aramaa eeguudha. Isa keessaa marsaa tokkoffaa bulii kudha saddeetii haga digdama gidduutti aramuudha. Inni kun ammoo bu'aan inni qabu tokko midhaan kenna so inni gara dhalaatti hin seenin yoo aramaa kana ka iddaan buqqifne jalaa barreessinu taate aram nyaata akka jalaa hin saamne waan taasisuuf oomisha keenya murteessuu dandeenya jechuudha. Kana keessatti xiyyeeffannaadhaan qonnaan bulaan keenya ka beekuu qabu marsaa tokkoffaa akka buliin silaa jedhame sun ga'een aramee keessaa balleessuu qaba. Kana yoo kan goone taate oomishni keenya dachaa saniin gadi bu'uu danda'a jechuudha. Qabxiin ijoon keenya sadaffaan arama marsaa lammaffaa bulii soddomii shanii haga afurtamaa gidduutti aramuu qaba. Kunis kan barbaachiseef bulii soddoma booda dhalli baay'achuu danda'a. Dhala baay'atu san waliin aramaanis yoo ka dabalu taate nyaata jalaa saamuu danda'a. Nyaanni jalaa saamamu suni akka inni qacaacu yookaan ammoo akka inni qancaru waan taasisuuf oomisha keenya haga silaa irraa barbaannu san waan argachuu hin dandeenyeef kunillee oomisha keenya irratti gahee guddaa taphata waan ta'eef aramaan marsaa lammaffaa marsaa tokkoffatti aaneetiin hin qajeelatti qulqullaa'uu qaba. Qabxii ijoo kana keessatti qonnaan bulaan keenya wanni inni dagachuu hin qabne yoo jiraatu taate ee, yeroo kanatti dhalli waan baay'atuuf dhala baay'atu kana keessatti nyaata saamuun jira, bishaan saamuun jira, ifa aduu saamuun jira. Inni kun ammoo ifa aduutii fi bishaan kun saamame yoo ta'e ee, akka inni nyaata isaa akka barbaadetti hin qopheeffanne taasisa. Nyaata isaa akka jalatti hin qopheeffanne ta'e taanaan ammoo oomishni keenya gadi bu'uu danda'a. Kanarratti dabalataan yoo marsaa sadaffaanis yoo ka roobni baay'atu taate marsaa sadaffaa keennas eeyne isa sanis aramne yoo aramaa kana maasii keenya keessa yookaan midhaan keenya keessa ka qulqulleessinu taate oomisha silaa eeynu san argachuu akka dandeenyu beekuu qabna.